nabi maxamed wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa rasuulkaa wuxuu xusay inuu la kulmay nebi ibraahim habeenkii la dheelmiyey fariin buu inoo soo faray nebi ibraahim wuxuu hi ummadii salaan iga gaadhsii waxaanad u sheegtaa arrinta qolo meesha jannada la idhaahdo markaa ilaahay waa awliyadiisa ku casuumayo dayibatu turba cadbatu lmaa wa inahaa qiicaan qarsuhaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ciidda jannadu waxa weeye mid wanaagsan oo udgoon biyaheedu way macaan yihiin waa meel isku siman oo boholo iyo buuro iyo turun turo toona lahayn waxaa lagu beerayo ee barwaaqadeeda ay ku baxdaana waa dikriga subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar qof waliba u odhan karaa odayga iyo islaanta iyo mid mutacalima mid waliba wardigaa iska kooban wuu akhrii karaa isagoo boqolaal iyo kumayaala dee waad beeraysaa un jannadii waxyaabaha jannada lagu beero waxaa kamid a ah istikfaarta istikfaarta astaqfir اllaha waatuubu ilayh astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllahu maaha dadkeenu way khaldaan astaqfirullah waa qalad astaqfir اllah taasaa loogu dhawaaqaya sayidu istikfaar nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam istikfaarta waxaa hormuud u ah inaad tidhaahdo laa ilaha ila اllah laa ilaha ila ant اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت dikrigaa qofka ku dhawaaqo gelinka hore hadduu dhinto gelinka dambe jannaduu gelaya hadduu gelinka dambe ku dhawaaqana gelinka hore jannaduu gelaya kolba waktiga uu ku dhawaaqo jannuu ku helaya waa wixii jannada lagu helaya waaba dikrigaa iska koobanba qofku waa xafidi karaa aayat lkursiy nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya salaad walba markuu ka baxa aayat lkursiy qofka akhriya lam yamnachu min dukhuuli ljannati ilaa an yamuut jannada inuu galo waxba ka hor joogo inuu dhinto waxa isku beegmaya inuu isagoo ku wardiyey oo salaad ka baxay iyo isagoo naftu ka baxdo jannadu cala u galayaa baa lagu leeyahy ismullaahi lacdan baa ku jira shaydaankiina way kaa eryeysa waxaa ka mid a ah waxyaabuu nabigu ee inoo sahlan bee koob kooban ee jannada lagu gelayo ducadan suuqa marka uu gelayo qofku inuu akhriyo laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa xayu laa yamuut biyadihi اlkhayru wahuwa calaa kuli shayin qadiir waxaa loo qorayaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam alfa alfa xasana kun kun oo xasano macnaheed waxa wey kun kun lagu dhuftay hal milyan oo xasanaa loo qoraya hal milyan oo dembina waa laga dhaafaya hal milyan oo darajona waa loo dalaacaya waxaynu uga jeednaa wa buniya lahu baytan fi ljanna gurina jannadaa looga sii bineeyey soo maad jeclayn haddii meel aad soo degayso guri goglan oo sallaxan oo guryaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan uu sii diyaarsan yahay gurigaasi haddii aada intaasun ku wardido aad akhriyayso waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxaa ka mid a ah su-aalu ljanna inaynu ilaahay barino jannada ama af carabi ku bari ama af soomaali ku bari luqadaa taqaano ku bari il ilahay luqadahoo dhan isagaayna baray subxaana wa tacaala rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiidna saxiixa albani silsiladiisa uu saxiix kaga dhigay haddii qofku uu toddoba jeer yidhaahdo ilaahay u naartaan kaa magan galay ilaahay u naartaan kaa magan galay af carabi iyo af soomaali midku doonaya ha ku idhaahdo toddoba jeerna yidhaahdo ilaahay jannadaan ku weydiista naartiiba hadlaysa waxay leedahay ilaahay ow addoonkaa iga kaa magan galay ka badbaadi iga badbaadiyo iga jooji waa loo aqbalay ilaahay ow addoonkaa ikaa weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna ilaahayna subxaana wa tacaala isagaa ufasaxae wuu ku geynaya maxay ku yeelaysaa toddoba jeer inaad ku celiso waxaa ka mid a ah qawlu laa ilaaha ila allah balaa shahaadadii suuqa yeelatee dad badan baa u uhaysta shahaadada in lagu islaamo la joojiyo uun intoo lagu islaamo islaamka lagu soo galo furaheedii uun ay tahay in halkaa la iskaga xidho ashahaadadu waa wardiga ugu qaalisanba wardiga aada baalal ku yeelanaysad ilaahay xaggiisa u duulaysa waa shahaadada markaa intaad kari kartaad badinaysa laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna qofka markay naftu kasii baxayso laa ilaaha ila allah intaa ku dhawaaqaa jannaduu gelayaa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam saa daraaddeed bay habboontay intaynu dadka sii dhimanaya xiijin lahay war imisaan hebel kulahay hebel maxaad siinaysaa aniga maxaad isiinaysaa iyo inaanaan shahaadada seejini oo aynaan ka xanaajini mid baaba laga yaaba inuu ku xanaaqo u hahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigata sidaa ku a ah shahaado seego <laughs> marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah in la badiyo salaada salaadu xusay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gef baha ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaabuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo laba iyo tobanka ragcadood ee raatibada la yidhahdo salaadaha raaca laba ragcadood oo ka horeeya subaxa laba ragcadood oo duhurka ka horeeya laba ragcadood oo ka dam ama afar ragcadood duhurka ka horeeya way jiraan labaduba eh iyo laba duhur ka dambeeya laba maqrib ka dambeeya laba cishaai ka dambeeya marka duhurkiibaa wuxuu leeyahy maxay lix buu leeyahy iyo salaadaha kale oo lixda alcasarkii markaa kumuu darin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka labiyo tobankaa ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu gelayaa buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa tabnaadoo waxyaabaha jannada lagu gelayaa man khutima lahu bisiyaami yowmin dakhala aljanna oo saxiixu xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomu u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeye soomayay soomku fadliguu leeyahy jannadu ku gelaya infaaqa isaguna lamid a ah, oo ka koob tobnaada waxbixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigiisii magaalada madiine waxaa ku yaalay ceel aada u biyo badan oo bulshadu ay u baahnayd ruuma la odhanay biru ruuma marka ninkii lahaa buu nebigu ku yihi il jannada maad ku iibsano ummadda maadsiin dee wax kale aanaan haynin buuri oo inta waan u baahana cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wa ardaahu ayaa ka iibiyeyoo ninkii lacagtiisii siiyey lacag markaa qaali ahayd ayuu ka eh, bixiyey eh, shan iyo soddon dirham oo qiimo waktigaa lahaa laakiin nebigu afka usoo dhuubay oo wuxuu yihi ceelkan isaga ah haddii aan bixiyo ma ku helaya ah ishii aada sheegayse ninkii uu ku heli lahaa ila u adigii yidhi haddaad ceelkan bixiso ishaa jannadaad ku helaysa haa waad ku helaysaa buuhi haddaba ilaahay daraaddii baan u waqfay buui marka in dadkan haraabay ee eexeeqee duruuftu ahayso ah ceelal biyaa loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqadaa sheekhuba markii dhaweyd idii sheegayay waxaad u qiimo badan wey noocyadeeda kala duwan biyahana usii fadli badan waxaa labiyo tobnaad oo wadooyinka jannada kamid a ah alxirsu calaa biri lwaalideyn labada waalid samafalkooda aada loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aada loogu dadaalo caaisha waxay tidhaahdeen baan ku riyooday inaan jannada galay oo qur-aan la akriyay un baan maqlay markaasaana waayo qofkaa qur-aanka akriyaya xarifatu bnu nucmaan ninkii la odhan jiray baa jannada ku jiro qur-aanka akhriyaya baa layidhi nebigaan u sheegay markaasuu yihi kadalika albiru kadalika albiru samafalka caynkaas samafalka caynkaas ninkaas in waalidkiisii u samafali jiray buu ahaayo samafalkaasuu ku helay aljannatu taxta aqdaami lummahaat jannadu waxay ku jirtaa hooyada cagteeda hoosteeda marka haddaad hooyadaa garhka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqi haddii kale lugtii aw sabiray kaa saari